What's up guys? Now we are back with the brand new vlog. तो दोस्तों जैसा कि आपको थमने से पता चल ही गया होगा आज हम कहाँ जा रहे हैं तो बिना लेट किए और टाइम वेस्ट किए हम तैयारी पकड़ते हैं दोस्तों इस वक्त हम रुके हैं बहरा तो इधर अभी हम नमाज अदा करेंगे उसके बाद फिर हम आगे, आगे की अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे गाइस अच्छा तो अभी हमने के से खाना लिया है खाना लेने के बाद अभी हम इस्लामाबाद स्टे करेंगे इस्लामाबाद से आगे फिर हमारी जर्नी सवाद की स्टार्ट होगी टर्मिनल पे रुके इधर असर की नमाज़ पढ़ के फिर हम जाएंगे मुझे बताओ आप इधर क्या करने आए हो मैं इधर नमाज पढ़ने हूँ तो गाइज़ अभी हमने नमाज़ अदा कर ली नमाज हम जा रहे हैं इस्लामाबाद इस्लामाबाद अब रात का स्टे है फिर तो रिसेंटली गाइज ये है हमारा गेस्ट रूम आर्मी मैस तो ये हमारा कमरा है तो मैं आपको ओवरऑल अंदर से टूर दे देता हूँ और कल हम लोग निकलेंगे सवार अभी मैं लगाऊँ खाना गाइस अभी सुबह के ना सात बजे मैं भी सो के उठाऊँ तो अभी मैंने मुँह हाथ भी नहीं धोया तो अभी हम लोग तैयार होंगे फिर हम नाश्ता करेंगे फिर हम निकलेंगे अपने अगले सफ़र इधर मैं आपको दिखा दूँ इधर सुबह का माहौल बहुत ही अच्छा है आप देख सकते हैं तो गाइज़ अभी मैं अपने मम्मा पापा को उठाने जा रहा हूँ उनका कमरा वो सबसे एंड वाला उनका रूम है तो गाइस अभी मैं रेडी हो गया हूँ तो अब हम करेंगे नाश्ता गाइस अभी हमने नाश्ता कर लिया है तो अभी हम अपनी नेक्स्ट जर्नी सवात को निकलने लगे हैं